familia batzuk, euren burua pentsatzen, ba, geisha, piskata hundik iso zirala, ez zeben erabiltzen da euskaria. E, eh, Kastellano, etxe. Gentiak, eh, ba, e, eh, gu gazte gintzen ba, elegantia usan erdera zekia. Da, bueno, ba, derzietan gu erdera zekeko. Amakina erdera zizu, eta amazorretarra, eta amakina erdera nola den gauza, eta hori gitzenak, eh? Eta zautzen orduan egitezan asko segitzen mutilen artin euskaraz, eta neskan hartu joan, arrok erizaz gendu niten, euskaraz. Kaso gerta zera, oain bai, nire Andria, eh? bere laun danak juntatzeia, erdera zitegoa, normala. Bere laun danak, nahi, bine ez dien erderaz. Lehen hori ez da bainez, Ba, ba, egen burua kapainiagoak iteatik handa, ba, jaitzen ginean, ba, egen buru kapainiagoak iteatik handa, erdea ez jakin ez diketan, ba, eh? Baina, bai, bai, bai, bai, guk bai. bai, Gaina orduan bakizu, euskera zeitea zan lotzagar, zera, analfabeta, ez dakipa zezan, e, eh, eh, txarra, bai, bai, bai. Hori mentalidade hori, hemen egon da, gure gazte den poran batez ere, eta euskalduna izatea izaten zen bueno, zerbait gitxiago izatearen parekoa. Gaur egun euskara jakitea meritua eta, baina orduan izaten zen, ba bueno, hori aldean u baina aldean nu pejoratiboaren zentzu, ez da. Ai, pentsetaren, eh? ba, gu, bolango, ba, Euskara egiten gindu moduen, euskara eta ba, ba, beti atzeratute, eh? berbarbe ondo jakinez erderaz da, ba. Bakizu, txarto, beti lotza edo, kobarde, kobarde eskolan. Ba, horrik, horrik aukien un arpegi bete horrek. Eta ba, gulan guari gero, poz, aldean os burros. Boronos. <laughs> bai, jala. Kulturia, gaurkotasuna, e, eh, zabaltasuna hori erderiaz lotute xe. Da, da basarri xe, eh? sentzun, euken bidea da, sentzun, jatorria, ez, ez, ez, ez. Pekotza, eh? beixi eta zera, eta onako beusak, euskeria horretara gaxo da eh? Eta, klar, orde nokiko, ba euskera, ez ez da. Eta hemen, basarriko jende asko eri, kalea eta hori gertatu zizegier. Baina izan duzan hori zerretik, urdun, las caseras, deitzen ziren nigoatzen den eskolan ere, bat batzuk hemen aur, ondoko hau zotan eta las caseras deitzen zioten desprezio batekin ere, eskolako umiak ere, bai ez? Orduan, ba, klaro, hori dena hor barruan galitzen zaizkizu. Galdu inzen orduan euskarazko, franko denporia zan, da niteko da zan, lehen guzuek, lehen guzu, lehen guzuek, ah, erderari jakinez, erderari jakinez, eh? da semeak euskarari jakinez. Zaten erdera barik gaur ez daula ezer, euskeria ez dala ezetako behar. Altanioko gogor hartu zen asuntua, ba, naiz harritzen, ba, batzu bildurran gatikan, inkluso negatio izan dut jot, e, eh, bazariko jendia, eh. ezetako dugu guk euskera, ezetako eta. Eta bazariko ezin kaleko ere bai, eh? Zestako bale joiguta, en fin. Eta orduko gura zuen, orgulli izatezen erdiaz ikestekoa. Ai, erdiaz, klaro. Erdiaz importanti izan ikastia. Da hemen ikuste ziren basarriko alabak, kalea etorri zirenak, haizi izan du zirela bere seme alabari erderaz erakusteko gehiago saiatu zirenak. Zatik handiak esate zuten, ni sufritu dutena ez ez dela bera hie sufritu. Eta hori hori egia da, hori egia da. Eta orduan maila hortan ikuste zen, seme zarrenakin, seme euskaraz bazekila bigarrenak erdi puri eta batez. Euskerakin ezin genuen inoa joan, eta bagenak igun, guk lanian azteko eta eusin gauza e, eh, adinakin egiteko, nahi eta nahi eskoa genuen erdera jakitea. Ni juten itzan ama baserrira, luera burura, eta osaba izebak esate ziaten, lehen guzuak egin, erderaz egiteko. Euskeraz ez Baina asko zian utzi izuenak eta gero etzak euskeraz ez egiten. Familien da utzi, neguretzian beti euskeraz ez egiten. Zarri izaten duk ez da, ez da, franko, ez da, da, bai. Inungo benta jarri bez, ez da, baina hemen gauen da, transmisiño faltia, hori izan duk eh, geure gulpaz geure ez, bota hori, franko eh, Franco hori txarra jimenari gulparik. Eh? Hor, norberak euskeria etxian onda abileleik eke, naiz eta kanpuan prohibidu eta egon eh, ero trabak egon, ez da. etxian bat beti euskera ez da, jende zuen esaten zuen, gerra garaian debekatu da ez genuen euskera ikaste izan etxian. Ego nire gara naiz, eta etxean ikasi egizan euskera, zuen saiatu lakon. Etxian, euskara bestik ez dugu itzein, eh? Ni sekulan ez nehatxe ez alaba eta semiakin, erderaz sekulan ez. Nun etxe hon baten bat euskara etxekina, eh? Baina bestela beti dena euskara. Eta gue mutilake bi mutil, oi bilak, oi euskara ben artien itzeitegu eta oi launak, hemen andoin guatienak, batzu basarrin bizidian, gainez. Arritxuta, euskera nola itzeiteuen. Ez altura jo, eta ze, ze arrai, zer karritze Gu hizkuntza euskera da? Gure amak esate zigun beti, etxian euskeraz. Nik uste torregatik, jaso degura guk euskera, zeatik gure plaza, gure lagunak, ez dakite. Eta gara jarteko hasia dirare bai, baino, batzuten etxian izan ez dakit jasotzeko gogo hori, euskera jasotzeko gogo hori, ez beti etxian euskeraz. Nik euskera ez galdu, nea eta esaten zigulako. Ni bizin ezen bitartien etxientan euskeraz. Nik euskera, baina hemen Andre asko erdere itxeite zituen, eh? Euskaldunak, eh? Hemen euskaldunak, hinduek kalte gehiena euskerakin, eh? Jute hor beko plaza bat bado, eta asko denak umiakin, da denak erdera itzeiten. Oitu ginen denak erdera zizketan, kalian. Ta etxe askotan leno euskera ziten zana, denak erdaldena daude. Denak erdaldenak. Naiz eta gurezuak euskeraz jakin, zeme alabak ez dakite. Eta galdu zuten, galdu zuten, da galdu zuten. Ainitz eta hainitz urruinean berean euskaldunak, euskara baizik ez dutenak ukan etxean, eta hoien seme alabek dakit euskaraz. Ni baino gure belaunaldia salbatzen nahi da delako euskaraz ikas erakatsi ez dietenen seme alabak ari baitira berriz euskara ikasten. Begiraz ez zirko montatu dugun. Badakigu euskara ez dugu transmititzen belaunaldi batek ez daki, gure gurasoen belaunaldiak hemen gehiengoak ez daki euskaraz, eta orain kontzientziarekin ari da erakasten bere aurrerek ikastolan emaiten. Eta orduan badaki amatxik, badaki alabak, baina nik ez. Xaragai hartan zen ziar euskaldura. eta bueno, beti hori egote ginen, e, e berak esatzen zuen bezala punituak, punituak, kastigatuak. Piuni, frantzeseri, punituak. Euskera ez irtzer ditxo bat entzuten mazun. Zer, okuan, punitua. Eskualaz mintzatzea bera, ez zen punitz egin duzten. Horien arrazoiak izan den zituzten, horien konplexuak, eta, ta hori da Frantziak eh, biziki ongi egin zuena, eh. da Euskaldunak frantsestu. Frantses bilakatu, hori da egin zuen, egin duen gauzarik onena beretzat, eta kalterik handiena guretzat eta Euskararentzat. Eta da, Euskalduna zena frantses bihurtzea, eta hor zer handia du gerla mundialak, eh, mundu gerlak, ez, eh, nola, ba, la Lapatri zenbat Euskaldun izan ziren ez, eta orduan ba, hori batetik eta bestetik, ba, komplexua eta hori azpi hizkuntza Euskara da baserrikoa, ala kanpaina, hori mintzo mendialdean, baina hemen herrirazatu zatu zelarik, hemen frantsesez mintzatu da, hori txeko hizkuntza da, hori transmititu zaie, orduan komplexu horietatik abiatzen da, ba ez erakastea eta dena.